to hekaran jiha ƙarshen bayanin da muka yi mai bayani ne dangane da wata kafura a jihar sokoto wanda lokacin da muka tsaye da karatu mai bayani akan wannan baiwar allah zan iya ce baiwar allah tun da allah halice ta amma kuma a yakunanta ba na bayan allah ba ne mun yi bayani a kanta to dan abu kaɗan da za mu ce wanda iya da munasaba da bayanin namu na hekaran jiya ƙarin faɗakarwa ne ga kanmu musulmi gaba ɗaya shi addinin musulunci addini ne wanda iya da tsafta iya da tsari duk wanda suke da'awar suna da addini ba samu ba adalci irin na musulmi saboda me mu musulmi mu ne muke da guraren ibadu da yawa kuma a gurin wuraren ibadunmu muna zamna mai yi malamai da almajirai ba su yi kasa a gwiwa ba za ga gurare da yawa kamar masallatan juma'a kamar makarantu kamar wurare na muhariba da dai sauraron wurare inda za a zamna za ga sai duk inda wani zai bayani daga cikin musulmi sai ya yi bayanan zaman lafiya kuma sai ya gaya wa musulmi wanda yake kasa da shi ya kiyaye doka kar yi abin da ba daidai ba kar yi abin da alkur'ani hana shi saboda haka sai ga muke tsabta tsafta duk duniya bukata ba samun musulmi duk yadda ya kai da rashin sanin addinin musulunci ko da yau ya shigo addinin musulunci kaga ya bude baki ya zagi wani annabi daga cikin annaban Allah a tarihin duniya gaba ɗaya karab ba kai saboda kawo tarihin ga wani musulmi wanda ya bude baki ya zagi jesus a tarihin duniya ba za ka kawo ba saboda me saboda an nuna wa musulmi idan ya yi wasawa da gangan ma in ya zagi wani ba annabi to za a sheka shi lahira kuma sai ya zama to musulmi suna tsafta sun kiyaye wannan alhurmar ta annabawa to irin wannan shi ne ya kamata waɗanda suke da'awar suna da addinu Ima ko ma ba ma kiristan ba ne in ma ƙadangare yake bauta je shi ya sani to amma ya kamata wa iya sani mu a musulunci babu wani wanda ya kai ga manzan Allah kenan tun da babu wanda ya kai ga manzan Allah kenan manzan Allah yana da kyau dukkan wani mutum na duniya ya kiyaye wa musulmi alhurma annabin shi dan yau zaka iya zuwa ka zagi ma'aifina In ce je ka wannan ba matsala bane ba amma ba za yi ba ka aibata annabi sai dai inda jini ya kare ko shakka babu to tunda su ma karan kansu wanda ba su da addina da kuma kiristoci 'yan mushar su ma kansu suna da wannan labarin sun sani ba ba sani ba sun san annabi ga musulmi bai taɓuwa kenan irin wannan janibin ya kamata su yi ka kiyaye wannan janibin ba don kuma ba don a zamna lafiya in ba a ba ba mu, wallahi babu wani musulmi da zai fito ya yi wato abin da ba daidai ba amma matukar za a taɓa mu, to za mu yi abin da za ku ce ba daidai ba a gare ku mu kuma a gurinmu daidai ne warai ko shakka babu Allah madaukakin sarki ya hudu a cikin alkur'ani mai girma dan nuna mana martaba ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana la tajiru qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wannan aya abin da take nunawa a gulgushe kai tsaye tana nuna mana babu wani mutum a duniya ga musulmi kamar manzo Allah saboda haka alhurman manzo Allah dole ne dole ne dole ne a kiyaye ta da waɗanda suke suna biyar addini ba na musulunci ba da wanda suke musulmi 'yan kanzagin wato kafirai irin wanda ake cewa munafikai wanda su musulmcin za su yi garkuwa ne don su ci abinci don su yi wani biyan su, to da sukin da kuma waɗanda ba musulmin ba su iya sanewa wajen taɓa manzan Allah ga musulmi babu sassauci kuma wani abu duniya ne gaba ɗaya ba wai abu ne wanda yake ya shafi ƙasa ɗaya ba dukkan gafaran shi da aka yi foto na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duniya gaba ɗaya ta yi ca akan abin kenan taba manzan Allah ba wai taba manzan Allah ba ne na ƙasa guda a na duniya ne duk musulmin duniya idan aka ce an cinkuli manzan Allah to ko shakka babu hankalin shi zai tashi kuma zai iya yayi abin da zai iya ko da rai shi zai huta saboda kare martaba manzan Allah mu sani dai duk addinu gaba ɗaya, babu wani addini wanda yarda ai zagi tukwana ko da su kiristoci idan ma wa'azi suke yi su dasa wa mabiyansu ƙiyayyar manzo Allah to mu iya gaya musu cewa mu musulmi ba gidadawa ba ne mu kowane littafi a musulunci karantawa muke musan menene manufar addininsu bayan kuma mun karanta namu yanzu idan aka zo a cikin wato bible wanda suke cewa littafi mai tsarki gashi kamar yadda zaka gani a nan gurin gashi littafi mai tsarki zaka iya ka gani daidai nan gurin gashi an rubuta littafi mai tsarki shi suke cewa bibul ga shi nan gurin za ka iya ka gani to in muka diba wannan littafin kansa za ka samu wurare sama da wato guri ɗari sama da guri ɗari dukkan gurin kowanne abin da yake kira yana kira yana magana dangane da wato zagi zagi idan ka zagi wani annabi kawai hukunci ka hukunci kisa kenan kaga musulmi wanda yake cewa ah, a kana dauki doka a hannu to ya kamata shi ma kamar yadda muka wadira nan yayi karatun ta nutsu shi ganin da wani yake daukar doka a hannu kamar zuwa a kashe mutum mu kuma abin da muke gani mutum ya iya tunawa darajar manzan Allah da kuma menene yake a rubuce a cikin addinin musulunci ga wanda ya zagi manzan Allah ranar mun ba misali kuma akwai tattabai wanda malamai suka rubuta dangane da zagin manzo Allah menene matsayin manzo Allah in mutum ya zage shi a sheka shi a lahira ko da ya tuba wannan a musulmi ma a musulmi ma idan mutum ya zagi manzo Allah hukunci shi abin da malamai suka ce kuma hukunci ne karɓaɓɓe a duniya a sheka shi a lahira kawai babu wani ɗaya biyu a kashe shi ko da ya tuba malamai suka ce tubar in ta mai amfani ta mai amfani a lahira amma da idan ka zagi manzo Allah kada ka ce na tuba hukuncin ka kawai kashe ka babu wani daya biyu in tuba ta ma amfani malamai suka ce ka je can lahira ta ma amfani bari in dawo magana da ne ta wato wannan littafin kar in bata lokaci tunda kamar faɗakarwa ce irin tara nan yar gajeruwa a wannan littafin na daga muku a cikin shi akwai maciyu maciyu idan mutum ya diba maciyu sura ta sha biyu aya ta talatin da ɗaya an ce duk mutumin da ya zagi annabi a kashe shi idan ka dawo Luka, Luka sura ta sha tara dizinab idan ka tafi aya ta ishirin da bakwai bansat za ka gani a nan ma'abu da aka ce idan mutum ya zagi annabi a kashe shi sai mu dawo a cikin wato eh, john john ya faɗi ya ce a cikin sura ta 20 aya ta tara ya ce idan mutum ya zagi iyayen shi ba abinda john ya ce a kashe shi to kaga a cikin bibul ana nuna zagi iyaye ba, kisa za a ma to babu wanda kuma zai iya tunanin ma'aifin shi ya kai manzan Allah babu shi ya har ma mutum yi wannan tunanin ko da kafiri ne ma ya buga za a ci wallahi ko da kafiri yake ga ma'aifin shi ya kai manzo Allah ya buga bi san ma abin da yake to dangane da maganar kisa kamar yadda baka yi da ranan kawai ƙarin maimai ne shin mu duba maga a cikin alqur'ani Allah ta yi faman ita da alaikum ta du alaihi bi muslim atada alaikum wata taqullaha annakum ilai tusharun duk wanda ya muku ta'addanci kuma ya ta'addanci daidai yadda ya muku ina ga ko waɗanda suke wato surutu ba za su ce ba zagin manzo Allah ba ta'addanci ba ne in ku musulmi furta baki ce zagin manzo Allah ba wato ba ta'addanci ba ne da sunan musulunci ya faɗi wannan kalma to sai a ce ai ya fitar ga addinin musulunci saboda zagi yana daga cikin aibutawa wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha da bi bigayar ilim, idan ka aibata manzan Allah kawai ka zama ɗan ta'adda saboda haka idan mutu ya ta'addanci daidai gwargwadon abin da ya mai a mishi daidai gwargwadon abin da ya mai haka ne ya kamata a mishi ƙarshe abin da za mu tsaida da shi shine inda za a kamo wanda ya zagi manzan Allah a cikin ƙasashen afirka a zo a miƙa shi zuwa ga shari'a na sani ka sani kun sani ba yanda za a ko da an yi hukuncin a wato jetis an zo an yi hukuncin ko da an yi hukuncin wato a gurin shari'a an ce ya cancanta a kashe shi to za a ga an wuto da wani sabuwar wato abinda ake ta daga ƙara a tafi can koli idan aka je littafi na koli zai wargaje wannan shari'a da aka yi ta ƙasa don akwai masu a dokokin waɗansu abubuwan da ake rubuta kowa iya da incin abin da hudu wato albarkacin bakin shi kowa iya da inci ya hudu albarkacin bakin shi kaga wanda sai ya nuna ma kenan har ma zagin manzo Allah albarkacin baki ne Allah kiyaye Allah kiyaye Allah shirye da mu Allah mana muwafika Allah ɗora ma kan daidai <coughs> masha Allah alhamdulillah